को जनसवाल कार्यक्रममा विद्यार्थीका मुद्दा र सवालका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ अनरसोवी क्रान्तिकारी नेकपा निकटका अध्यक्ष हामीसँग हुनुहुन्छ विज्ञान छेत्रीज्यू जनसवाल कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद है अनरसेवी क्रान्तिकारी नेकपा निकटको विद्यार्थी सङ्गठन अहिले विद्यार्थीको शैक्षिक सवालमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ बताइदिनुहोस् न सर्वप्रथम त सरलाई यो प्रश्न गरेकोमा सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले हाम्रो यो विद्यार्थी जागरण जनजागरण अभियान चलिरहेको छ शिक्षाका लागि जनमत सङ्ग्रह र वैज्ञानिक सहयोग शिक्षा स्थापनाका निम्ति सङ्घर्षको कार्यक्रम लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ होइन यो अभियानको दौरानमा हामी देश देशव्यापी रूपमा सबै क्याम्पस सबै मावि स्कुलहरूमा सबै विद्यार्थीसँग छलफल गर्ने र त्यहाँ सबै शिक्षकहरूसँग पनि बहस गर्ने र एउटा शिक्षाका लागि जनमत सङ्ग्रहको माग गर्दै हामी अगाडि बढेका छौँ त्यो समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापनाको निम्ति र शिक्षाका लागि जनमत सङ्ग्रह भन्ने विषयलाई लिएर देशव्यापी रूपमा अभियान छ र त्यो यसमा पनि हाम्रो जिल्लाभित्र नितान्त कपुलस्त जिल्लाभित्र पनि शैक्षिक विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा हामी विगत लामो समयदेखि नै शैक्षिक सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको कुरा यहाँहरूलाई अब आम चाहिँ उद्योगी पत्रकार सबै चाहिँ सबैमा त्यो विषय अब सराबित नै छ त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब जिल्लामा केही चाहिँ विद्यालयहरूमा भएका शैक्षिक विकृति विसङ्गतिको विषयमा पनि अलिकति हामी थाहा बोलिरहेको विषय पनि छ खबरदार गरेको विषय पनि छ तालाबन्दी गरेको विषय पनि छ क्याम्पसदेखि लिएर मावि प्रावि विद्यालयसम्म जहाँ शैक्षिक माफियाहरूले अलिकति आफ्नो रजाइमा जो रजाइ गरिरहेका छन् यसमा चाहिँ नितान्त खबरदार गर्ने कर्तव्य र दायित्व सँगसँगै लिएर अगाडि बढेको सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारी नै हो भन्ने लाग्छ मलाई अब योसँगै शैक्षिक मुद्दाका लागि जन्म सङ्ग्रह भन्ने कुरा राख्नुभएको छ यो के हो बताइदिनुहोस् न खास यो नितान्त राज्य व्यवस्था अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था सङ्कटमा परिसकेपछि यसले चाहिँ जनताको निकास दिन नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अहिले फुल फलत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वको जो अहिले चाहिँ अभियान छ पार्टीको पनि अभियान चलिरहेको छ राज्य व्यवस्था सङ्कटमा परिसकेपछि अब एकपटक राज्यले यसको लागि चाहिँ अहिलेको संसदीय व्यवस्था दलाल संसदीय व्यवस्था कि योभन्दा उन्नत किसिमको घाँस बाँस कपास स्वास्थ्य पूर्ण रूपमा ग्यारेन्टी हुने चाहिँ समाजवादी व्यवस्थाको निम्ति एकपटक राज्यले उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा खाका तयार गरेर जनताले आफ्नो मत राखेर चाहिँ आफ्नो अधिकार रोज्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने मागसहित हामी चाहिँ दुईवटा विषयमा मूलत संसदीय व्यवस्था के अहिलेको चाहिँ योभन्दा उन्नत किसिमको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बिचमा हामीले जनमत सङ्ग्रह गरौँ दुईवटा विषयमा एउटा चाहिँ यो भयो अर्को कुरा शिक्षाको लागि जनमत सङ्ग्रह भन्ने विषय जो छ यसमा हामीले अहिले जसरी पैसा हुनेले पढ्ने शिक्षा र एउटा तपाईँको चाहिँ पैसा नहुनेले नितान्त अब सरकारी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यसभित्र पनि लुट छ अर्को तपाईँको चाहिँ निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू जसरी चाहिँ अब गार्जेनले अथा चाहिँ पैसा तिरेर एउटा चाहिँ निजी विद्यालयहरू व्यवसायको रूपमा शिक्षाको नाफाको अब शिक्षाको नाममा सेवामूलक संस्थाको नाममा तपाईँको नाफामुखी संस्था चाहिँ निर्माण गरिरहेको अवस्थामा यसमा फलत शिक्षाको लागि पैसा तिरेर पर्ने शिक्षा कि निशुल्क रूपमा व्यवहारसँग जोडिएको शिक्षा प्राप्तिको निम्ति हाम्रो प्राविधिक प्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा हो भने यी दुईवटा विषयमा चाहिँ हामीले खाकासहित जनमत सङ्ग्रहको माग गरेर चाहिँ आम विद्यार्थी र आम शिक्षकको बिचमा हामीले भनेको सङ्घर्ष छलफल बहस र अन्तर्क्रिया गर्दै अगाडि बढेको कुरा छ दुई हजार बाहन्न सालमा यहाँले उठाएको मुद्दा कार्यान्वयन प्रचण्ड समूहले गरेन उहाँहरू संसदीय व्यवस्थामा लाग्नुभयो तपाईँको नेत्रचन्द विप्लव पनि दुई हजार चौसठी सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा भाग लिनुभयो फेरि उहाँहरू जनयुद्धमा फर्किन्छौँ भनेर जानुभयो अहिले शान्तिको वातावरण मूलधारमा पार्टी आइसकेको छ यो अवस्थामा कसरी यो कुराहरू सफल होलान् भन्ने तपाईँलाई लाग्छ जबकि दस वर्ष जनसङ्घर्षमा केही अभ्यासहरू उहाँहरूले गर्नुभएको थियो प्राविधिक शिक्षा आफै पार्टीले दिने रोल्पा जस्तो ठाउँमा त्यो पनि ध्वस्त पारियो अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रकै शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यो कुराहरू त बिर्सिसक्नु भएको रहेछ भन्ने तपाईँले लागेको छैन होइन त्यस्तो छैन यस्तो छ अब यसमा कस्तो छ सरले भने जस्तै जस्तो दुई हजार बाहन्न सालमा हामीले जो जनताको एजेन्डासँग सहमत भएर राष्ट्रको सङ्कटलाई निकास दिने ठाउँमा जसरी प्रचण्डको नेतृत्वमा नेपालमा जनयुद्धको सुरुवात हो फल त तपाईँले दुई हजार चाहिँ बत्तिस त्रिसठी चौसठी सालपछि अर्को एउटा विद्रोहको तपाईँको चाहिँ परिपाटी बैठकदेखि ल्याएर त्यहाँबाट जब भित्र पार्टीमा सङ्घर्ष हुँदै गइसकेपछि अब पार्टी देश र जनताको एजेन्डाभन्दा बाहिर गइसकेपछि सत्र हजारभन्दा बढी चाहिँ बलिदान गरेका शहीदहरूको सपनाभन्दा बाहिर गइसकेपछि राज्य व्यवस्था प्राप्त गरेको चाहिँ उपलब्धिभन्दा बाहिर गइसकेपछि माओवादी पार्टीले जब चाहिँ जनताको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न खोजिसकेपछि त्यहाँबाट पार्टीले सङ्घर्ष अन्तर्सङ्घर्ष हुँदै विद्रोह गरेर यहाँसम्म आएको विषय छ र अर्को कुरा म सरलाई के स्पष्ट गराउँ सरमा चाहिँ सरको चाहिँ एफएम मार्फत आम जनसमुदाय भन्दा अहिले हामीले भनेको जनयुद्ध अथवा दीर्घकालीन जनयुद्ध अथवा सशस्त्र युद्ध भन्ने विषय नै छैन यसमा सरलाई म स्पष्ट गर्न खोजेको विद्रोह त हामीले किन गर्यौँ त भन्दा यो राज्य व्यवस्था जनताको राज्य व्यवस्था स्थापना नहुँदासम्म र समाजमा वर्ग रहँदासम्म विवादको चाहिँ जो चाहिँ एउटा बहस बनेको छ यसले जनताको निकास सम्भव छैन भनिसकेपछि हामी नितान्त विद्रोह गरेर यहाँसम्म आएको विषय त अहिले हामीले भनेका छौँ विप्लवको नेतृत्वमा संसारमा दुईवटा क्रान्तिका मोडल चाहिँ अगाडि बढे एउटा सशस्त्र विद्रोह एउटा चाहिँ तपाईँ दीर्घकालीन जनयुद्ध र अहिले पार्टीको पार्टीले गरेको सशेषणको क्रान्तिको कार्यदिशा भनेको युनिफाइड सिपको रेभोल्युसन एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाचार प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त्यो हुने के हो त भन्दा यसका सातवटा आधारहरू छन् नितान्त यसमा सेना परेडसँग लड्ने कुरा हतियार लिएर आक्रमण गर्ने कुरा सेनाको ब्यारे काट्ने कुरा चाहिँ चौकी आक्रमण गर्ने कुरा होइन नेपालको सुरक्षा निकायमाथि हमला गर्ने कुरा भन्ने कुरा त्यो कोही पनि छैन शान्तिपूर्ण रूपमा हामीले जनताको चाहिँ आवाज बोल्नुपर्छ र यो चाहिँ अब यसमा राज्य व्यवस्थाले अब जनताको आवाज चाहिँ बोल्दा अथवा जनतासँग राज्य व्यवस्था तपाईँको लाठी लिएर भाटा लिएर बन्दुक लिएर हतियार लिएर दमनमा आउँछ भने त्यसको जवाब पनि जनताले त्यही हतियार खोसेर दिन्छ भन्नेसम्म त अहिले पार्टीको ठोस निष्कर्ष हो त्यसो भएको कारणले गर्दा सरले सबैलाई बुझिए चाहिँ अपिल हाम्रो के हो त भन्दा पहिलो कुरा यो जनयुद्ध होइन यो एकीकृत जनक्रान्ति मार्फत वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको निम्ति अगाडि बढेको पार्टीको चाहिँ यो नयाँ कार्यदिशा यो संसारमा अब संसारमा तेस्रो कार्यदिशा थर्ड तपाईँको चाहिँ कार्यदिशाको रूपमा अहिले एक जनक्रान्ति र सरहरूले गहिरोसँग अध्ययन गरिदिनु पर्यो यसमा कहीँ पनि छैन त्यो फेरि चाहिँ जनयुद्ध फेरि तपाईँको चाहिँ प्रचण्डले गर्नुभयो असफल भयो फेरि चाहिँ अहिले त्यही त्यही हामीले भन्यौँ मैले भन्न खोजेको विद्या मैले भन्न खोजेको विज्ञान छेत्रीज्यू खास गरी विद्यार्थीका लागि जुन चलाइएका तत्कालीन जनमुखी शिक्षाका कुराहरू अहिले हराए त्यो कुराहरू चाहिँ सम्बोधन गर्न पार्टीले को शिक्षा मन्त्री पटक पटक आए उहाँले सम्बोधन गर्न सक्नु भएन तपाईँले उठाएको एजेन्डा पनि अब प्रचण्डले नेकपाका अध्यक्षलाई बोलाइरहनु भएको छ महासचिवजीलाई कि आउनुहोस् एकता गरौँ एकता भइहाल्यो भने त उहाँहरू पनि त्यही कुरा बिर्सिहाल्नुहुन्छ होइन र ठिक हो ठिक हो यसमा यस्तो छ सर अब सम्भवै नहुने विषय अहिले प्रचण्डले जब उनको मार्चमा गइसकेपछि जब त्यो प्रचण्ड माओवादीले माओवादी केन्द्रले माकेले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले भाषण गरिरहँदा उनका कुराहरू जनताले नसुनिसकेपछि विप्लवको नाम नलिएरसम्म उनको कुरा कसैले जनता नसुन्ने भइसकेपछि विप्लवको नाम लिन उनले बाध्य बनेका हुन् होइन पार्टीसँग पार्टीको चाहिँ हाम्रो आदरणीय कमिटीले मार्सेज कमिटीले भेट्दा पनि सिद्धान्त तिन बुधे सम्झौतामा छलफल भइरहेको छ कसरी हाम्रो नेता कार्यक्रम छोड्ने सभामा तपाईँहरू सत्तामा हुनुहुन्छ छोड्नु पऱ्यो भन्ने विषयभन्दा अरू चाहिँ राजनीतिक विषयमा छलफल हुने कुरा एउटा कुरा हो तर त्यही पात चाहिँ पदको भगमा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ महासचिव बन्नेको बन्ने कुरा पार्टी एकताको विषयमा कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन त्यो विषय त्यो सबभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ माओवादी माओवादी केन्द्र प्रचण्ड निकटका अलिअलि चाहिँ त्यहाँ समर्थक शुभचिन्तकले अलिक बढी गरेको त्यो भ्रमित कुरा हो त्यसले खासै अर्थ राख्दैन होइन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले नितान्त भन्ने विषय कहाँनिर छ त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ अहिले हामीले तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ त्यहाँनिर भन्दा यही संसदीय व्यवस्थामा यदि हामी पनि गए पनि हामीले पनि गर्ने यही हो यहाँबाट निकास सम्भव छैन यो संसदीय व्यवस्था भनेको दलदलको व्यवस्था हो यहाँ पुँजीपति चाहिँ पुँजीपतिहरूको शासन गर्ने व्यवस्था र पुँजीपतिहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ दलालहरूलाई संरक्षण गर्ने व्यवस्था भयो त्यस कारणले गर्दा हामी यो व्यवस्थामा गयो र मन्त्री बन्ने कुरा शिक्षा मन्त्री बन्ने कुरा हिजो शिक्षाको जनवाय शिक्षाको खाका दिएर अगाडि बढ्ने हिजोका चाहिँ ती विद्यार्थीका लिडरहरू अहिले चाहिँ यही तलाल संसदीय व्यवस्थामा गएर छोरीहरूलाई अमेरिका पढ्न पठाउने यहाँ शिक्षाका कुराहरू गर्ने होइन सारा कुराहरू जो तपाईँले गर्नुभएको छ यो नितान्त मेल खाँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दा उनीहरूसँग हामी विद्रोह गरेर साँच्चीकै जनताको एजेन्डा आम विद्यार्थीको एजेन्डाभन्दा बाहिर गइसकेपछि चाहिँ समाजवादी शिक्षा स्थापना यहाँबाट नहुने भइसकेपछि समाजवादी व्यवस्था स्थापना नहुने भइसकेपछि त्यो कुरा सम्भव नहुने भइसकेपछि हामीले त्यहाँबाट विद्रोह गरेर हामी यहाँसम्म आएको कुरा र अहिले पनि यो एकता भन्ने कुरा मा माओवादी केन्द्रसँग गर्ने एकता भन्ने कुरा सबै कुराहरू यो माओवादीले गरेको यो भ्रमित कुरा यो मा चाहिँ प्रचण्ड निकट पार्टीको नेता कार्यकर्ताले गरेको भ्रमित कुरा हो यसले केही टुक्राएको थियो नि त कारणले गर्दाखेरि यो सबै कुरा यो चाहिँ जनताले यो कुरा राम्रोसँग बुझ्ने कुरा हुन्छ अनि अहिले नितान्त हाम्रो कुरा पार्टीको स्पष्ट कुरा पनि के हो त भन्दा एकता चाहिँ अब नितान्त पद र स्वार्थ चाहिँ मन्त्री अथवा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गर्ने एकता सम्भव छैन त्यो कदापि हुँदैन विचारको एकता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ र एकता प्रचण्डसँग हुने भए पहिलो कुरा संसदीय व्यवस्थाबाट बाहिर आउनु दलालले चाहिँ यो दलदलको व्यवस्थाबाट बाहिर आउनु पऱ्यो त्यहाँबाट विद्रोह गर्नु पऱ्यो र एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदेश मार्फत अगाडि बढ्नु पऱ्यो र कार्यगत मोर्चा र एकता भन्ने कुरा त्यो पछिको पाटो थियो अब योसँगै एकता हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीको प्रश्न निष्कर्ष जुन राज्यले दिएको सेवा सुविधा छ त्यो अन्तर्गत नयाँ पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम अनुसार विद्यार्थीहरूले सदरमुकामभित्रको यशोधरा माध्यमिक विद्यालयको विद्यार्थीहरू पाएनन् तपाईँहरू रत्न राज्यमा तालाबन्दी गर्नुभयो तर त्यही नजिकमा रहेको विद्यार्थीहरूले पाठ्य पुस्तक नयाँ पाएका छैनन् पुराना पाएका छन् यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न त्यसमा यस्तो हुन्छ त्यो हामी अहिले अनुगमनको क्रममा अब जिल्लाका सबै सबै संस्थाहरूमा अहिले हामी एउटा स्पिडमा एउटा अभियानको क्रममा छौँ होइन म पनि अहिले अभियानको क्रममा विद्यार्थी जनजागरणको अभियानको एउटा स्पिडमा यता अर्खाँचीको अहिले एउटा सन्धि खर्कामा छु एउटा यो भूगोलमा छु होइन म फेरि केही समयमा फेरि लगातार फर्किहाल्छु त्यहाँ पनि अहिले हाम्रो एउटा विद्यार्थी सङ्घका साथीहरूले अहिले त्यहाँ अनुगमन गरिरहनु भएको छ तपाईँको त त्यो यसोद्वारा माविको ठिक तपाईँको अपोजिट साइडमा दक्षिणतिर त्यहाँ हामी अपराजय माविमा त्यो विगतदेखि लामो समयदेखि त्यहाँ शिक्षक र प्रहर बिचको जो त्यहाँ अन्तर्विरोध छ त्यहाँ चाहिँ अब एक आपसमा झगडा गर्ने होइन त्यो जो चाहिँ देखिसकेपछि अर्को कुरा के हो त भन्दा त्यहाँभित्र एउटा जिल्लाको सबभन्दा पुरानो विद्यालय जिल्लाको सबभन्दा चाहिँ बहत्तर बिघाभन्दा बढी जमिन भएको जिल्लाको सबभन्दा धनी विद्यालयमा जसरी विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने र आफ्नो मनोमयन ढङ्गबाट त्यसलाई खर्च गर्ने जो देखियो त्यसको विरुद्धमा हामीले त्यहाँ सङ्घर्ष गऱ्यौँ र छलफल गर्ने क्रममा आइदिएको थियो यसो जग्गाको भाडा कति छ लिज कति छ किन चाहिँ सार्वजनिक लेखा परीक्षण अहिलेसम्म किन भएन किन चाहिँ व्यवस्थापन समिति किन भएन अथवा तपाईँको चाहिँ शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा तपाईँहरूले किन यो गर्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी त्यहाँ गरिसकेपछि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ अब जवाब चाहिँ हुन नसकेपछि हामीले एउटा एक्सन गऱ्यौँ तालाबन्दी गऱ्यौँ तालाबन्दी गरेको दुई दिनपछि नगर शिक्षा शाखा प्रमुख लगायत तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ आएर छलफलमा आउनुभयो बहसमा आउनुभयो निष्कर्ष निकाल्नुभयो एउटा छ बुधे सम्झौता गऱ्यौँ त्यो छ बुधे सम्झौता अन्तर्गत त्यहाँ हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको सभामा छु म अस्ति मात्र आजभन्दा चार दिन अगाडि मात्र त्यो विद्यालयमा पुगेको थिएँ सहमतिको चाहिँ एउटा कार्यान्वयनको पक्षमा त्यो विद्यालय चाहिँ एकदेखि बाह्रसम्म रुल एक पनि शुल्क लिएको अवस्था छैन व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त्यसलाई खारेज गरेको अवस्था रहेछ तत्कालीन त्यो अस्थायी किसिमको व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर त्यहाँ एउटा अध्यक्षहरूको चाहिँ टिम बसेर चाहिँ त्यसलाई खारेज गरेको कुरा रहेछ सुन शुल्क नले निर्णय गरेको रहेछ अब त्यसको अपोजिट साइडमा रहेको यसोधरा माध्यमिक विद्यालयमा अब त्यहाँ विद्यालयमा अब पुरानै पाठ्य पुस्तक वितरण गरिरहेको छ नयाँ छैन भन्ने विषय भने त्यसो भए हामी त्यहाँ छानबिन गर्छौँ त्यहाँको चाहिँ प्रहरसँग छलफल हुन्छ विद्यार्थीसँग छलफल हुन्छ यदि यदि हजुरले गरेको अनुगमन र हामीले गर्ने अनुगमनमा अन्तर आएन र भिन्नता आएन र त्यसलाई चाहिँ पुरानै पाठ्यक्रममा निरन्तर दिइएको छ र अरू विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम चाहिँ पुर्याउने र त्यहाँ चाहिँ सरकारी विद्यालयको मात्रभित्रै त्यो विद्यालय छ र त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पढ्ने पाठ्य पुस्तक के भन्ने विषयमा हामीहरू पनि गम्भीर भएर अध्ययन गर्ने कुरा हुन्छ त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो समस्या आयो भने हामी त्यहाँ पनि एक्सनमा जान्छौँ तारा मात्र होइन हामी जुनसुकै एक्सनमा गएर विद्यार्थी र अभिभावकको पक्षमा हामी निर्णय गर्न हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा म तपाईँको विषयमा राखेँ है ग्रामीण तहमा पनि धेरै ठाउँमा पाठ्य पुस्तकको रकम आएको छ तर पाठ्य पुस्तक बच्चाहरूले पाएका छैनन् त्यत्तिकै चारवटा पाँचवटा दिएर भुलाइएको छ यो अवस्थाको अनुगमन सूक्ष्म रूपमा कसरी गरिरहनु भएको छ अभिभावकहरू कति सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ के छ बताइदिनुहोस् न त्यसमा त्यसमा पहिलो कुरा मैले तपाईँको एफएम मार्फत सबैलाई मैले अपिल गर्ने कुरा कहाँनिर भन्दा अलिकति हाम्रो दक्षिणतिर जिल्लाको दक्षिणतिर विशेष गरी मायादेवी यशोधरा गाउँतिर चाहिँ गाउँपालिकातिर अलि बढी त्यहाँ दक्षिणतिर विद्यालयको हिसाबले पनि जनसङ्ख्याको हिसाबले अलिकति उत्पीडित जनता त्यहाँ अलिकति विद्यार्थी विद्यालयको हकमा पनि त्यहाँ मावि विद्यालयहरू अझै कमै छन् त्यहाँ त्यहाँ मायादेवी यशोधरातिर अब त्यहाँ तौलियाबाको हकमा अलि बढी छन् फेरि कपुर नगरपालिकाभित्र तर पनि के हो त भन्दा त्यहाँ विद्यालयभित्र मैले सरलाई चाहिँ अपिल कहाँनिर गरौँ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ विद्यालयभित्र अथवा त्यो चाहिँ नगरपालिकाभित्र अथवा त्यो स्थानीय तहभित्र भएका त्यो चाहिँ शैक्षिक विकृति विसङ्गतिको विषयमा तपाईँहरूलाई पनि ज्ञान छ अथवा भने त्यो कुरा चाहिँ हामी कहाँ सूचना ल्याउनु पऱ्यो तपाईँहरू पनि हामीसँग अखिल क्रान्तिकारीले गर्ने हरेक किसिमको शैक्षिक सङ्घर्ष कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि हातमाले गरेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो तपाईँ लगायत एफएमका अन्य चाहिँ अब जो चाहिँ सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ उहाँहरू सँगसँगै हामी अगाडि बढ्यौँ भने सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भने शैक्षिक माफियाहरूलाई विद्यार्थीको हक र हित विपरीत चाहिँ निर्णय गर्नेहरूको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्न तयार छौँ र त्यस्तो छ भने हामी त्यो अनुगमनको प्रक्रियामा हामी छौँ जहाँ भेटिन्छ त्यति मात्र होइन केही निजी विद्यालयहरूले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर तपाईँको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको जीवन जिउने कुरा अथवा आफ्नो नितान्त आफ्नो चाहिँ जीवन स्वार्थको निम्ति आफूले अगाडि बढ्ने कुरा जो देखिन्छ यसमा हामीले पनि के हो त भन्दा सङ्घर्ष विगतदेखि गरेका छौँ र विभिन्न बाहनामा विद्यार्थीबाट एकदेखि बाह्रसम्म राज्यले निशुल्क शिक्षा कुरा गरेको छ संविधानमा लेखेको छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउने जिम्मा राज्यको हो राज्यसँग माग गर्ने सवालमा शिक्षक विद्यार्थीहरू सबै आन्दोलित हुनुपर्छ नगरपालिकाले एउटा चाहिँ विभिन्न किसिमका बजेट त्यहाँ फसुट गर्नुको साटो यस्तै शिक्षामा बजेट किन नहाल्ने दरबन्दी मिलान किन नगर्ने राज्य स्थानीय तहले त्यहाँ स्थानीय सरकारले सक्दैन भने मान्छे राज्यसँग माग गर्ने होइन यहाँ अरबौँ अरब घोटाला गर्ने कमिसन खाने राष्ट्र तपाईँको चाहिँ बेचेर चाहिँ विभिन्न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओ मार्फत तपाईँको देश बेच्ने यहाँ अनि त्यो विदेशी चाहिँ चाहिँ कम्पनीलाई राष्ट्र बेच्ने राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्ने तपाईँको चाहिँ यहाँ शिक्षामा शिक्षामा सुधार गर्ने सवालमा दरबन्दी मिलान नगर्ने विद्यार्थी पक्षमा निर्णय नगर्ने शिक्षालाई रूपान्तरण गर्ने सवालमा चाहिँ नगर्ने दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा ऐन मार्फत तपाईँको चाहिँ शिक्षा नियमावली परिमार्जन नगरेर त्यसलाई चाहिँ पूर्णता दिने कुरा हुन्छ अलि उनासी साल करिब उनासी सालको चाहिँ फेरि फेरिमा आएर यो कुरा कदापि सम्भव नभएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता समस्याहरू जहाँ जहाँ छन् हाम्रो सङ्गठनले अनुगमन गर्नेसम्म हामी गरिरहेका छौँ निरन्तर जहाँ समस्या छ हामी त्यहाँ खबरदार गरेकै छौँ गर्ने दायित्वको कुरा पनि भयो सङ्गठनले अब अन्य विद्यार्थी सङ्गठनका साथीहरूले के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ नितान्त अब एमालेको निकट अन्तर्राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको नेभी समूह अर्को चाहिँ अब अखिल क्रान्तिकारी अरू अरू विद्यार्थी जति पनि छन् अब उनीहरू त उनीहरूको हालत के हो र उनीहरूले के गरिरहनु भएको छ जिल्ला भन्ने कुरा तपाईँहरू सबै कुरा बुझ्नु भएको छ हाम्रो त यसमा के हो त भन्दा विद्यार्थीलाई समस्या पर्छ भने सामूहिक रूपमा सामूहिक सङ्गठन तर्फबाट हामी वक्तव्य निकाल्ने मात्र होइन सङ्घर्ष गरौँ अब जिल्लाव्यापी रूपमा कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म निशुल्क शिक्षा प्राप्तिको निम्ति हामीले सामूहिक सङ्घर्ष गरौँ त्यसको लागि तालाबन्दी गर्नु पऱ्यो शैक्षिक हडताल गर्नुपर्ने विद्यार्थी सडकमा ल्याउनु पर्ने अथवा के के गर्नुपर्ने हामीले गर्न तयार हुनुपर्छ कक्षा एकदेखि बाह्रसम्म यो या त्यो ढङ्गबाट सरकारी विद्यालयमा लुट गरिएको छ यसको अन्तको निम्ति अहिले जिल्लाको एकमात्र विद्यालय रत्नराज्यमा जसले विद्यालयमा एकदेखि बाह्रसम्म शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ हाम्रो प्रेसरको कारणले हाम्रो आन्दोलन कारणले जो सहमति भयो त्यसलाई कानुन गरेको छ थप पनि हामीले त्यहाँ अब विभिन्न बाहनामा परीक्षा फीको बाहनामा अलिक अलिक बढी शुल्क लिने अथवा विभिन्न बाहनामा त्यहाँ शुल्क लिने भयो भने फेरि हामी त्यहाँ पनि त्यहाँ सङ्घर्ष गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि वाद गर्नु पर्यो आम अभिभावकले चाहिँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा आफ्ना सन्तानलाई सरकारी विद्यालयमा पढाइरहँदा कम्ती पनि हाम्रो सन्तानले फी तिर्न हुँदैन है हाम्रो बालबच्चाले फी तिर्न हुँदैन है हामीले पैसा तिरेर चाहिँ पढ्ने शिक्षा यो सरकारी विद्यालय होइन भनेर तपाईँहरू चाहिँ गार्जेन आम गार्जेनले बुझ्नु पऱ्यो सबै विद्यार्थीलाई हामीले अपिल गरेका छौँ प्रत्येक विद्यालयमा गएर सबै शिक्षकलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ यो हाम्रो अपिल हो यदि अपिललाई पनि व्यवस्था गर्ने र हामीले पैसा तिर्छौँ हामीसँग पैसा छ अथवा हामी हाम्रो चाहिँ पढाउन सक्छौँ भन्ने जो दम्ब छ उसले त गर्न पायो तर तर पनि के हो त भन्दा विद्यार्थीको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर शिक्षकको एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थी निर्णय गर्छ भने अथवा तपाईँको चाहिँ त्यहाँको शैक्षिक माफियाहरूले चाहिँ अलिकति विद्या त्यो हितभन्दा बाहिर गर्ने निर्णय गर्छन् त्यसलाई हामीले किमार्थ अखिल क्रान्तिकारी स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन हाम्रो चाहिँ सङ्गठनले स्वीकार गर्ने कुरा हुँदैन त्यसलाई सङ्घर्षलाई घरिबो ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने कुरा हुन्छ अब हेर्नुहोस् कक्षा एघार र बाह्रको लागि एकजना या दुईजना राहत शिक्षक भनेर मात्रै दिइएको छ विद्यार्थीको शैक्षिक लगानीको अवस्था नाजुक छ अभिभावकहरूले त्यो किसिमको लगानी उठाइदिएनन् भने त कि त्यही बोर्डिङमा जानु पर्यो कि त्यहाँ एउटा दुईवटा विषय पढेर मात्रै त उहाँको गुजारा चल्दैन के गर्नु पर्यो अब स्थानीय सरकार कक्षा बाह्रसम्म व्यवस्थापन गर्ने जुन राज्यले माथिबाट निकायले अनुदान दिएको छ शिक्षा मन्त्रालय सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार त्यही अनुदान बाहेकको स्थानीय करबाट उहाँहरूले कुनै खासै लगानी दसवटै पालिकाको अध्ययन गर्नुभयो भने सूक्ष्म रूपमा भनेपछि शिक्षामा लगानी उहाँहरूको न्यून छ आफ्नै लगानीबाट भनेपछि कसरी धान्न सक्छ बताइदिनुहोस् न यसमा के छ यसमा हामीले पहिलो कुरा के भने हुनुहुन्छ भने यो राज्य व्यवस्था भनेको तपाईँको चाहिँ हामीले विगतदेखि दुई हजार अठाइस सालदेखि हालसम्मको शिक्षा ऐन हामीले अध्ययन गऱ्यो भने यो यसमा शिक्षामा संशोधन अथवा ऐन संशोधन नभएको भनेको हाम्रो अहिले हेऱ्यो भने अथवा चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नियमावलीमा संशोधन नभएको भनेको शिक्षा ऐन मात्र हो अरू म तपाईँको चाहिँ अब हामीले हेऱ्यो भने स्वास्थ्यमा अन्त अन्त तपाईँ हामी भेटाउँछौँ र शिक्षामा हाम्रो नियमावली संशोधन भएको छैन यो दुई हजार अठाइस सालको शिक्षा होइन आजको दुई हजार अठहत्तर उनासी सालको यो एराउन्डको जो चाहिँ अहिलेको समयमा अहिलेको विज्ञान र प्रविधिको युगमा के त्यो शिक्षा चाहिँ सय अथवा त्यो सय विषय हो त भन्दा त्यो कुरा जायज होइन त्यो अहिलेको दलाल राज्य व्यवस्थाको यसको पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने यसले अहिले शिक्षामा लगानी गरेर कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीमूलक अथवा शिक्षा प्राप्तिको निम्ति अथवा व्यावहार विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने किसिमको शिक्षाको निम्ति अथवा प्रविधिमूलक अथवा चाहिँ त्यो प्रयोगशाला चाहिँ मूलक चाहिँ शिक्षाको निम्ति अथवा प्र्याक्टिकली शिक्षाको निम्ति अनुभूति गराउने कुरा अथवा अभ्यास गराउने विषय त यो राज्यको पुगिरहेको छैन त्यसमा त हामीले त्यस कारणले यो असफल संसदीय व्यवस्थाबाट यो धेरै आश गर्नुपर्ने विषय छैन दलाल संसदीय व्यवस्थाबाट यहाँ त हुने के हो त भन्दा सकेसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरू अथवा आम जनताका छोराछोरीलाई बेरोजगार बनाएर खाडी मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकटको नाममा विदेशतिर धपाउने र यहाँ तपाईँको चाहिँ राज गर्ने अथवा शासन गर्ने जनतालाई भ्रमित पार्ने रक्सी र मासमा जनतालाई भोटको नाममा फेरि सुरु भइरहेको छ हेर्नु यो पो देखिन्छ आज त्यस कारणले अहिले सरलाई मैले के भने भन्नुहुन्छ के गर्न चाहन्छु भन्दा दरबन्दी दिने सवालमा स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने सवालमा यो पुगेकै छैन भनेर मैले अघि पनि भने म फेरि पनि भन्छु किन गरेको भन्दा त्यो कम्ती पनि राज्य स्थानीय सरकार अलिक बढी चाहिँ जिम्मेवार भएर शिक्षा अथवा शैक्षिक सुधारको सवालमा अलिकति जिम्मेवार भएर कम्ती पनि त्यहाँ बजेट छुट्याउनुको साटो बजेट छुट्याएको पाइँदैन यो किन गरेर भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मैले अघि हालेको अघि भनिहालेँ यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको एउटा एउटा स्थानीय यो दलाल स्थानीय अहिले चाहिँ यहाँ सामाजिक दलाल भनेका छौँ अहिले हामीले स्थानीय सरकारलाई त्यस कारणले गर्दा यो गर्ने पनि चाहिँ शिक्षामा सुधार गर्लान् रूपान्तरण गर्लान् बजेट हाल्लान् भन्ने कुरा हामीले यहाँ आश नगरौँ तर पनि हामीले के हो त भन्दा खबरदार गरौँ र त्यस कारणले यो व्यवस्था असफल भयो र चाहिँ आमूल शिक्षामा रूपान्तरण नभन् नहुँदासम्म त्यो शिक्षाको विकल्प छैन भन्ने विषय हामीले राख्यौँ र अहिले जो कुरा नारीमा जो चाहिँ दरबन्दीको कुरा छ चाहिँ जो शिक्षकको कुरा छ जो त्यो विषयमा के हो त भन्दा राज्यले दरबन्दी मिलान गर्नुपर्छ अन्यथा तपाईँको संविधानमा लेखेको विषय कार्यान्वयनको सवालमा राज्यसँग माग गर्ने कुरा शिक्षामा चाहिँ बजेट छुट्याउने विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ र यसका लागि अखिल क्रान्तिकारी र अन्य सङ्गठनहरू पनि आउँछन् गोलबत्त हुन्छन् भने हामी सँगसँगै लिएर जाने हुन्छ आम विद्यार्थी र आम शिक्षकको सबै चाहिँ हामी एकाकार भएर शिक्षक पनि अब आग्दे दरबन्दी मागको निम्ति अथवा चाहिँ टिचर आफ्नो तलब प्राप्तिको निम्ति आन्दोलनतिर आन्दोलनमा होमिनु पर्यो नितान्त विद्यार्थी र अभिभावकबाट शुल्क उठाउने र त्यो चाहिँ स्रोत चाहिँ आम्दानीको इन्कम सोर्स अभिभावक बनाउनु भएन भन्ने अहिले हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ अथवा यो आन्दोलनको ठोस चाहिँ निष्कर्ष के हो राज्य व्यवस्थासँग सङ्घर्ष गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो त्यसो भए के के कुराहरू गर्यो भने यो शिक्षा पूर्ण निशुल्क हुन सक्छ र यहाँले भनेकै जस्तै निजी विद्यालय पनि सामुदायिक विद्यालय अथवा सरकारी विद्यालयको रूपमा रूपान्तरित हुन सक्छन् हरेक राज्यमा चाहिँ बिस प्रतिशत बजेट हरेक वर्ष लगानी गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो देशमा जम्मा सत्रसम्म पुगेको अवस्था अहिले दसमा आएर झरिएको अवस्था छ यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ बताइदिनुहोस् न यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने यसमा सर मैले भनिहालेँ पहिलो कुरा निशुल्क शिक्षा प्राप्तिको निम्ति यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन यस संसदीय व्यवस्थाबाट निशुल्क शिक्षा प्राप्ति अथवा हाम्रा चाहिँ युवाहरूलाई मास्टर डिग्री गरेर त पिएचडी गरेर खाडी मुलुकमा जानु पर्ने दौड्नु पर्ने निकास अथवा त्यो रोकिनु पर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर मात्र आउँछ भन्नुहुन्छ भने यो जे अहिलेको दलदलको व्यवस्थाबाट बाहिर आउनुपर्छ दलाल संसदीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था करिब पैँतिस चालिस वर्ष शासन गरेको व्यवस्थाले यसको निकासमा समाजवादी जनताको चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना नहुँदासम्म निशुल्क शिक्षाको हामीले यो आस्था गरौँ तर यसमा चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले विश्वस्त हुनुपर्ने कुरा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि नितान्त के हो त भन्दा यो व्यवस्थाको विकल्पमा हामीले यसको चाहिँ वैज्ञानिक सहयोग राजस्व स्थापना गर्नुको विकल्प अर्को रहेन अर्को विषय यही व्यवस्थामा पनि माध्यमिक तहसम्म स्कुलको शिक्षा प्राप्तिको निम्ति हामीले हामीसँग थुप्रै तपाईँको चाहिँ उयोहरू छन् खाताहरू छन् अहिले पहिलो कुरा त पूर्ण रूपमा यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक सहयोग व्यवस्था अपरिहार्य बन्यो एउटा कुरा अर्को बढी महत्त्वपूर्ण कुरा कहाँनिर हो त भन्नुहुन्छ भने शिक्षामा जो लगानीको विषय चाहिँ अघि मैले भनि अघि मैले केही समय अगाडि मैले यो विषय राखिसकेँ शिक्षामा लगानीको सन्दर्भमा राज्य चुकेको अवस्था छ राज्य तपाईँको चुकेको अवस्थामा यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्ण रूपमा कारण गर्ने सवालमा राज्य जिम्मेवार बन्ने देखिँदैन यसको लागि सशस्त्र किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता छ यसमा विद्यार्थीले आम विद्यार्थीले तपाईँको वैश्विक शिक्षणमा गरेको भन्दा आन्दोलन अलिक ठुलो व्यापी रूपमा अलिकति चाहिँ विद्या चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई प्रयोग गर्न जाने सवालमा र वैज्ञानिक शिक्षा प्राप्तिको निम्ति अलिकति ठुलो घनीभूत सङ्घर्ष आन्दोलन गर्नुको विकल्प अर्को देखिँदैन अबको समयमा त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति के हो त भन्दा अब दरबन्दी मिलानको समयमा अथवा शिक्षामा बजेट छुटाउने समयमा पहिलो कुरा त्यहाँ विशिष्ट विद्यार्थी सबै मिलेर चाहिँ समाजका बुद्धिजीवी निकायहरू विश्लेषक सबै चाहिँ पत्रकार सबै बुद्धिजीवी मिलेर राज्यका चाहिँ निकायहरू सरकारी गभर्मेन्टका निकायहरू सबै मिलेर पहिलो कुरा अन्तर सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ त लाने सवालमा आन्दोलन गर्नु पऱ्यो पहिलो माग पनि गर्नु पऱ्यो र भएन भने पूर्ण रूपमा हामीले आस्था यहाँबाट हामीले गर्न मिल्छ तर पनि के त खबरदार गर्ने सवालमा शिक्षामा बजेट छुट्याउने सवालमा हामीले शिक्षकहरूले दरबन्दीको लागि चाहिँ माग गर्नु पऱ्यो मिलान गर्नु पऱ्यो र शिक्षकले चाहिँ आन्दोलन हामीले गरेको चाहिँ शिक्षकलाई दरबन्दी मागको लागि दरबन्दी मिलानको लागि गर्ने हाम्रो सङ्गठनले गरेको मुभमेन्टमा शिक्षकहरू विद्यार्थीहरू सहभागी बढ्नु पऱ्यो त्यसको त्यो यो यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहलाई दबाब दिने क्रममा अथवा माथि स्थानीय सरकार मार्फत राज्यलाई खबरदार गर्ने सवालमा हामीले चाहिँ दरबन्दी माग गर्ने सवालमा हामी यहाँबाट गयो भने यो व्यवस्थामा हामीले यति मात्र आशा गरौँ तर यो व्यवस्थामा पूर्ण रूपमा शिक्षक चाहिँ अब फाइभ भएर अथवा दरबन्दी पाएर नि शुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने कुरा त्यो हुँदैन अर्को विषय के हो त भन्दा शिक्षकलाई तलब पाउनु छ भनेर विद्या सरकारी विद्यालयबाट यस्तो ढङ्गबाट विद्यार्थी र गार्जेनबाट शुल्क असुल्ने छुट कसैलाई पनि छैन धारा एकतिस उपधारा दुई बमोजिमको विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ त्यो सवालमा अखिल क्रान्तिकारीले जुनसुकै सङ्घर्ष अगाडि बढाउँछ र जिल्लामा एकदेखि अन्तको हकमा पनि त्यो हुन्छ र कबुलेश जिल्लाको हकमा एकदेखि बाह्रसम्म सरकारी विद्यालयको हकमा अथवा निजी निजी विद्यालयको हकमा पनि त्यो त भन्दा हाम्रो सङ्गठनको स्पष्ट धारणा छ निजी विद्यालयको हकमा राज्यको मातहतमा शिक्षा आउनुपर्छ राज्यले शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ निशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी छ निजी विद्यालयको हकमा पनि तर निजी विद्यालय निजी संस्थाको हकमा त्यहाँको चाहिँ लगानी त्यहाँको चाहिँ अब कर्मचारीहरूको हकमा त्यहाँको त्यो अध्यापन गराउने टिचरहरूको हकमा राज्यले योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गराएर उसलाई चाहिँ अब तलबको ग्यारेन्टी अथवा रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने गरी शिक्षा राज्यको माताहतमा हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अहिले सङ्गठनको स्पष्ट छ त्यसलाई कारण त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सवालमा यो संसदीय व्यवस्थाबाट निकास देखिँदैन तर त्यो अभ्यासमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र मूलत यो दलाल समष्टि व्यवस्थाबाट त्यसको पूर्ण रूपमा आश गर्न सक्ने अवस्था छैन यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाज राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु अर्को विकल्प रहेन अन्तिममा जाँदा जाँदै ठ्याक्कै सबै शैक्षिक जगतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ सबै शैक्षिक जगतमा लागेका व्यक्तिहरूलाई म अन्तिममा के भन्न निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दा सबै एकपटक हामीले नेपाललाई हामीले सुन्दर बनाउन सक्छौँ यसको लागि हामीले एउटा हामीसँग एउटा भिजन छ खाका छ समाजवादी शिक्षा हामीले दुई हजार बाहन्नदेखि अगाडि हामीले भन्दै आयौँ जनवादी शिक्षा भन्दै आयौँ त अहिलेसम्म आउँदा त्यो अभ्यास देखिएन अहिले मूलत हामीले त्यो अभ्यास गर्नको लागि हाम्रो विज्ञान र प्रविधिसँग हाम्रो श्रमसँग हाम्रो शिवसँग हाम्रो कृषिसँग जोडिएको शिक्षा हाम्रो जीवनशैलीसँग मेल खाने शिक्षा प्राप्तिको निम्ति हामीले विज्ञान र प्रविधि अहिले चाहिँ चाइनामा उत्तर कोरियामा डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा पासत क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले प्रयोग गर्दा गर्दै प्र्याक्टिकल गर्दा चाहिँ प्रयोग निर्माण गरेका फोनहरू अहिले हामीले अथवा अन्य ती प्रविधिका सामानहरू अहिले हामीले यहाँ प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेपालमा निर्माण गर्न किन्न सक्ने भएका उद्योग धन्दाहरू बिचेर खाने काङ्ग्रेस एमालेहरू अहिले चाहिँ यहाँ आएर तपाईँको चाहिँ यहाँ उद्योग धन्दा निर्माण गर्ने सवालमा सत्तामा भइरहँदा निर्णय गर्न सक्छन् अथवा काम गरन् भन्ने हामी आश नगरौँ नेपालमा भएको उद्योग धन्दाहरू बेचेर खाने होइन औद्योगिक क्रान्ति गर्छु भन्ने कृषि क्रान्ति गर्छु भन्ने होइन पात्र र चाहिँ प्रवृत्तिको कुरा गरौँ भन्ने व्यवस्थाको व्यवस्था ठिक छ भन्ने कुरा यो त सबैलाई जनतालाई मूर्ख बनाउने कुरा भन्दा अर्को रहेन नि त्यस त्यस कारणले गर्दा म शैक्षिक सवालमा अथवा शैक्षिक चाहिँ बहसमा केन्द्रित अथवा शिक्षा रूपान्तरण गर्ने सवालमा शिक्षासँग सम्बन्धित निकायलाई मेरो आह्वान के छ भन्दा मेरो रिक्वेस्ट के हो त भन्दा अब तपाईँ हामीहरू एकपटक चाहिँ छलफल गरेर चाहिँ बहस गरेर अन्तर्क्रिया गरेर एउटा सामूहिक निष्कर्ष समाजवादी शिक्षा अबको आवश्यकता हो यसको निम्ति शिक्षामा बजेट छुट्याउने सवालमा राज्यसँग माग गर्ने सवालमा राज्यलाई खबरदार गर्ने सवालमा सबै बौद्धिक वर्गहरू चाहिँ यो एक भएर चाहिँ राज्यको चाहिँ यो दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाज व्यवस्था स्थापनाको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गरौँ समाजवादी शिक्षा स्थापना नहुँदासम्म त्यसको निकास छैन त्यो खाकातर्फ हामी अगाडि बढौँ र हामीले पनि आम विद्यार्थी आम शिक्षकलाई आह्वान गर्ने कुरा निशुल्क शिक्षा प्राप्तिको निम्ति र हाम्रो जीवन र हाम्रो चाहिँ हाम्रो यो समय र श्रमलाई बुझ्ने शिक्षा प्राप्तिको निम्ति हामी अग्र स्थानमा अलिकति लामबद्ध भएर अगाडि बढाइसको लागि सामूहिक सङ्घर्ष गरौँ छलफल गरौँ बहस गरौँ र राज्यसँग जहाँ जहाँ कमजोरी छन् त्यहाँ खबरदार पनि गरौँ यसरी हामी अगाडि बढ्यौँ भने सम्बोधन निकास सम्भव होला भन्ने एउटा हो तर यो व्यवस्थाबाट अवस्था चाहिँ छैन सर अमूल्य विचार अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा नेकपा निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्रान्तिकारीका जिल्ला अध्यक्ष विज्ञान छेत्रीज्यू यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद है आजको जनसवाल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो तपाईँ आजको अतिथि प्राविधिक मित्रलाई धन्यवादसँगै तपाईँको सहयात्रीमा ओजेल परे नमस्कार